Günaydın arkadaşlar. Şimdi Kore'de dördüncü günü yaşıyoruz. Sabah babamla annem tartışıyorlardı. Niye? Sabah kahvaltıda hmm, şey yapalım mı? Hmm, balığı ızıra yapalım mı? Yapmayalım mı? <laughs> tartışıyorlar. O kadar komik ki. Bakın. diyor. Şimdi Bong'un diye bir Budist tapınağa giriyoruz. Hala e, ibadet ediliyor, devam etmekte. E, şimdi bunlar ne biliyor musunuz? E, Bunlar <clears throat> nedir? e, Budistler bir şey istiyorlar mesela hani sağlıklı olsun, işte ok, benim çocuğum okula kazansın, okulda kazansın falan diye şöyle isimleri yazıyor. Işık içinde lambalar var, yanıyor. Anladım. Hı -hı. Dua ediyorlar. Evet. İsim yazıyor ki başarılı. Evet. Dualar ediyor. Buralarda neymiş? Böyle mum yakıyor. Ee, nasıl ibadet ediyorlar ona bir bakalım. Ee, bir bakalım. Heh. Öyle. Evet. Şimdi burası o keşişin kapısı. Keşişlerin kapısı burası. Evet. Girebilir miyiz acaba? Çoraplarda falan var. Kim ya? Şöyle

Şimdi arkadaşlar e, yağmurlu hava, sisler var. Ama yine de o kadar güzel gözüküyor ki. Oo. Arkadaşlar böyle e, o heykelin yanında böyle bir tapınak yine ibadethane var. Şimdi içerisinde ibadet ediliyor. Fakat içinde fotoğraf, video çekmek yasakmış. Dışarıda şöyle bakıyoruz. <laughs>